Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello halal family welcome to the channel I hope you guys are having yourself a wonderful uh, day in today's video guys we'll be reacting to one of the interviews of uh, Habib uh, this video was suggested by brother Muhammad thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion stay tuned guys we'll be right back with the video lot guys inshallah we're going to get started with the video momentarily and at the end of the video i'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end with that said we're going to get started with the video desakan di dalam truk ingin ingin solawat ingin berjumpa kiai ingin berjumpa habib ini kalau tidak orang hebat tidak mungkin saya mungkin tidak bisa seperti mereka Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Habib masih seputar kegiatan Habib tadi. Hermania menurut Habib ini apakah memang direncanakan atau tercipta dengan sendiri? Uh, Hermania ini dengan sendiri dengan sendirinya tercipta. Jadi waktu itu saya sempat ya agak sedikit bingung. Tahu-tahu kok ada Hermania Di sana Hermania di sini Hermania. Akhirnya saya mengajak salah satu dari jamaah kita ayo tolonglah Syekhirmania ini dikelola. Supaya tidak liar nanti. Alhamdulillah saat itu terus bisa kita kelola dan sampai sekarang Syekhirmania itu berjalan dengan bagus. Uh, Habib sendiri melihat Syekhirmania dia dulu di awal bagaimana? Apakah takut wah ini nanti jadi kaya? Ada, saya ada rasa takut itu. Ada rasa Apa takut ketakutan? itu. Ketakutannya saya gini, saya tidak ingin mereka itu nanti uh, menjadi satu kelompok yang dipakai oleh orang-orang tertentu kan kadang ya maaf maaf aja kadang ada orang-orang tertentu yang menginginkan keinginannya terus dia memakai kelompok ini kelompok itu nah Syekh kalau sampai liar dia mungkin bisa seperti itu makanya kita buatkan wadah Syekh untuk bisa kita tata lah kita atur mengikuti apa yang saya sampaikan mereka untuk tidak berpolitik untuk tidak ikut pada hal-hal yang tidak benar ikutilah organisasi-organisasi yang benar yang baik oke okay, tidak masalah Ya misalnya di mana tempat, Anda boleh ikut organisasi apapun. Tidak saya larang. Silahkan dukung mereka-mereka ini. Tapi tidak berpolitik. Dengan adanya begitu, Alhamdulillah agak, agak anu apa namanya, tertata. agak Walaupun memang agak sedikit kadang ya kacau. Kacaunya karena anak muda. Ada jutaan sudah. Jutaan mereka ini. Seluruh Indonesia dan iya. bahkan dari luar negeri pun sudah ada. Yang mendaftarkan diri untuk iya. menjadi syekhir. Tapi tetap bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara saya. Walaupun yang bukan Syekh Armania, mereka adalah saudara saya. Jadi tiap saat doa-doa untuk mereka itu selalu kita panjatkan. Untuk keselamatan saya dan mereka. Karena mereka adalah bagian dari saya. Asal mula namanya Syekh Hermania itu siapa? Bukan saya. Oh gitu. Orang-orang itu sendiri buat iya. Syekh Hermania. Mungkin mungkin seperti ada orang yang ikut dengan musik rock. Ya. Apa? Dia menjadi ini selengker lah misalnya ah. ini tadi sheker oh. jadi itu tadinya tidak ada lainnya cuma sheker aja ya. sekarang ada timbul ker ker ker yang <laughs> lain ada banyak ya. ada banyak tapi ya tidak apa-apa semenjak mereka itu masih mau dalam aturan yang baik semenjak tidak menjalankan aturan dengan baik saya tidak anggap mereka sheker itu mungkin hal yang alhamdulillah pos tantangannya apa dengan adanya sheker mania ini kan sangat besar sekali apa jangan-jangan Habib mau di arahkan oh ini akan ada satu gerakan apa gitu. oh enggak ada sebetulnya tuh cuma hanya nama aja jadi orang sekarang hampir setiap orang kalau ketemu saya Habib saya syakir loh <laughs> ya, ya, ya. ya lah silahkan aja tapi tetap ini tidak bu bukan terus organisasi tersendiri yang akan melawan organisasi yang sudah ada tidak jadi syaker itu berada di manapun tempat orang-orang yang baik syaher ada di sana. Jadi Syekher itu bukan sendiri, Syekher sendiri itu tidak mau kemana-mana tidak. Kalau tantangan Habib sendiri untuk menjaga agar syair ini bisa ya seperti yang Habib inginkan. Nah, ya itu, jadi syekher ini saya menghadapi syekher ini saya harus sabar juga. Ya. Karena mereka anak-anak muda, di masa-masa muda itu maunya emosinya, imun. Saya harus sering kadang kumpulkan mereka dan meredam mereka. Dengan siapa? Dengan perkorwil-korwil mereka. Ada ada korwil mereka, daerah-daerah itu kita sampaikan kepada atasan mereka di daerah itu, tolong Syekh di tempat kamu itu kok kelihatannya kalau ada acara kok jogetan. Jangan joget-joget. Saya dengar Syekh itu kemarin itu kok ada mencari dana untuk apa? Saya mau tahu kan. Jangan nanti disalahgunakan. Atas nama Habib Syekh, atas nama Syekh ternyata untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang itu itu kadang kita sulah, sus, susah untuk menghadapinya, tapi tetap terus ada pembenahan-pembenahan itu terus. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih Syekh ini hebat. orang orangnya hebatnya karena mereka itu mau jadi orang baik. Itu hebat. Sekarang tidak gampang. Saya tadi kalau lihat, saya ini kadang menangis. Mereka tuh naik truk, berdesak-desakan di dalam truk. Ingin-ingin sholawat, ingin berjumpa kiai, ingin berjumpa Habib. Ini kalau tidak orang hebat, tidak mungkin. Saya mungkin tidak bisa seperti mereka. Saya kalau suruh berangkat naik truk gantung gitu, tidak mungkin <laughs> berangkat saya. Ini berarti orang lebih hebat dari saya. Saya naik mobil enak. AC, datang disambut, dia bayar sendiri. Urunan naik truk itu bayar 3.500 atau 5 ribuan. Setelah itu sampai sana belum tentu mendapatkan snack dan sebagainya. Pulang lagi sampai rumahnya tengah malam ini kalau enggak orang hebat ndak mungkin. Uh, Habib pernah nanya enggak apa yang membuat mereka bisa sampai seperti itu? Saya tanya sama mereka, sebagian mengatakan Habib, saya ini rindu Rasulullah. Padahal kalau lihat maaf-maaf, potongan orangnya itu tidak pantas untuk rindu Rasul. Tapi saya lihat begitu, saya terkejut juga. Ini orang Masya Allah. Saya yakin orang-orang ini dirindukan Rasulullah juga. Walaupun ada kekurangan-kekurangan. Rasul itu kan rahmat. Kekurangan-kekurangan itu nanti sama Rasulullah ditutupilah. Mudah-mudahan dia didoakan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi kita selalu doakan. Saya kadang heran, kamu ini mau apa ke sini? Maaf kadang saya tali, ya, lebaran itu mereka datang ke sini. Saya open house sampai seminggu. Itu mereka datang dengan biaya 30 ribu, 25 ribu. Di sini dapat apa? Paling nanti saya bagikan uang 2 ribuan, baru 5 ribuan, baru. Kan tidak seimbang kalau dikatakan dunianya. Ada kepuasan tersendiri mereka. Di sini nanti saya sapa, apa kabar mas, sehat? Kadang saya hafal, kadang nama-nama mereka. Itu lebih senang lagi mereka. Terus habis itu mereka terus foto, eh silahkan. Jadi saya itu berusaha bagaimana saya mendapatkan pahala dari Allah bukan karena sholat saya. Karena sholat saya belum sempurna. Puasa saya juga belum sempurna. Karena mungkin menyenangkan orang itu tadi. Udhulus surur. Ikut di hati mereka. Nah itulah yang mungkin insya Allah bisa menyelamatkan kita semuanya. Harapan Habib sendiri untuk Syekh Karmania ke depannya ini Harapan saya mereka dapat menjalankan ketaatan dengan sempurna, menjauhi maksiat dengan sempurna, mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Dan saya berharap mereka itu menjadi manusia yang sukses, cerdas, pandai, harus pandai, kermania. harus bekerja, kermania, harus punya kekayaan supaya mereka bermanfaat bagi yang lain. Jangan cuma hura-hura sholawat tapi tidak tidak bekerja, oh. tidak mau menuntut ilmu. Jangan, ilmu itu penting, ilmu itu sangat manfaat untuk menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Di samping itu yang harapan saya, doakan saya untuk seluruh syekh-syekh. Saya selalu minta doa mereka karena doa mereka didengar oleh Allah. Doa orang-orang yang cinta. Baik, terima kasih untuk obrolan seputar Syekh Iya. Dan buat para Syekh yang saat ini sedang menyaksikan, kita masih banyak lagi bincang-bincang seputar uh, topik-topik menarik untuk menambah motivasi kita untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. So basically, because the Sheikh gives uh, salawat, so I guess a movement was created like Sheikh Hermania, like uh, basically, that they follow him and they go to his uh, event. And he said, like, he, when he heard about it, he made sure that he get his team involved so that way they have control over it so people don't get, do, um, for example, uh, bad stuff and then still be part of the organization or like he said for example be part of politics or through his name you know take money and and uh, basically lie to people right like fraud um, which is really really beautiful and he said you know the, the main thing for us is if they want to be part of it don't be part of politics and be good people and uh, you know come say your salawat but also work hard which i like that's what he said you know you need to be strong wealthy so that way you could be useful to the other uh, people which was really really nice of him mashallah to say that and inshallah you know i'd love to find out more about us.